كل مرة بقول هنسى كل مرة بقول هنسى بس برضو ما بنساش كل مرة بقول هنسى بس برضو ما بنساش اللي عشت زمن وياه لسه في شيء ما انتهاش قلبي باقي عليها حتى لما غابت عن عليا آه. عليا خلاص اسامح بس ترجع تاني ليا وازاي يهون عليك اللي بينا هدوا بايديك فكر شوية حرام عليك وازاي يهون عليك اللي بينا تهدوا بايديك اخرتها تنساني مرة واعيش في حياتي مرة بتعذب من جوه وبره هو ده الوعد اللي اتفقنا عليه كل مرة بقول هنساها